बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम <clears throat> अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू <clears throat> हाजरीन कराम इससे पहले हमने <clears throat> बताया कि एक ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या फ़रज़ होते हैं उसकी तफसील हमने आपको बता दी अब ऑडिट करने का तरीक़ार क्या है इस पर हम बात करेंगे देखिए हाउसिंग सोसाइटी हो या क्रेडिट सोसाइटी हो कोई भी सोसाइटी हो हर एक का ऑडिट करने का एक अपना तरीक़ेकार अलग है लेकिन हमारे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वही ऑडिट करते हैं अब यहाँ पे <clears throat> सबसे पहली बात तो ये है कि जब 30 जून का हिसाब क्लोज बंद हो जाता है तो उसके बाद से कानूनी तरीक़ेकार के तहत तीन महीने यानी जुलाई अगस्त सितंबर तक उनको मोहलत दी जाती है कि भाई आप अपना हिसाब किताब जो है वो मुकम्मल कर लें और जो अपना ऑडिटर है इंटरनल ऑडिटर है उससे ऑडिट करा कर अपना हिसाब किताब तैयार रखें और उसके बाद में जब ये तैयार हो जाए तो अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में इसको पेश करें पास कराएं जब पास हो जाए उसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट ऑडिट <clears throat> कर वहाँ ऑडिट शुरू करेगा एक बात यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो है सोसाइटी को ऑडिट इंटीमे नोटिस दिया जाता है कि साहब हम आपके इस साल के ऑडिट करना चाहते हैं अगर कोई रह गया तो वो पिछले सालों के ऑडिट भी हम करेंगे और उसका तरीक़ार बताया जाता है तो ये नोटिस जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से जारी होता है और उसके अंदर लिख दिया जाता है कि इन्हीं ये इंस्पेक्टर जो है ऑडिट के लिए आएगा इसके साथ में एक सब इंस्पेक्टर उन दोनों के नाम लिखे होंगे और एक खाना छोड़ दिया जाता है कि ये ऑडिट किस तारीख से शुरू की जाएगी इसमें एक अहम बात है बता दूँ सिंध प्रोविंशल कोऑपरेटिव यूनियन ने दो तीन काम बड़े अच्छे किए बल्कि मैं कहूँगा जबरदस्त किए जब 79 में ऑडिट सेल कायम हुआ तो 80 में या 81 में उस जमाने के जो माहरीन थे और जो उस वक्त के जो रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार साहब उन्होंने ये सोचा कि भाई ऑडिट का एक प्रो, प्रोफार्मा बना दिया जाए और उसके तहत जो है ऑडिट का शुरू की जाए तो उन्होंने एक प्रोफार्मा बनाया बहुत ही अच्छा पूर्व फार्मा उसमें बड़े तफसील क्या लिखी जाती थी और उन्होंने उसको प्रिंट कराया और वो ऑडिट सेल में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ और जब <clears throat> तो वो बहुत अच्छा था लेकिन अब वो एक चालीस साल हो गए अब कोई ऐसा प्रोफार्मा मेरे पास भी रहा नहीं वरना मैं आपको बताता तो अब मुख्तसर ये है कि वो नोटिस तैयार की जाती है और फिर इंस्पेक्टर <clears throat> या सब इंस्पेक्टर जिस सोसाइटी में उनको कहा गया कि इसकी ऑडिट होगी उस सोसाइटी के पास वो जाकर उनको नोटिस देते हैं वो नोटिस कहते हैं कि जी आप हाँ, फला तारीख को आ जाइए उसमें तारीख तय हो जाती है और उस तारीख के बाद वो जो हो जाती है तो फिर अब ऑडिटर की जो जिम्मेदारियां हैं किस तरह से वो ऑडिट करेगा अब इसका <clears throat> पहली बात तो यह है कि जो नोटिस है वो आप उसको दे दिया कि उसमें जो है कि साहब आपने सोसाइटी वालों ने cash book ledger general ledger वो मेम्बरशिप रजिस्टर ये भी इसके साथ में जो है आपका फाइनल अकाउंट है रिसीव है पेमेंट है income and expenditure balance sheet ये सारी चीज़ें उसमें कही जाएंगी कि सर्टिफिकेट पेश करें आप रजिस्ट्रेशन का ज़मीन के कागजात अगर है तो उसका आप ओरिजिनल कागजात मतलब ये तमाम चीज़ें जो हमने पहले बताई वो उसमें लिखी जाती हैं वो उसको दे दिया जाता है टाइम ऑफर होने के बाद उससे ये कहा जाता है कि तब की जो है कापियाँ फोटो कापी करा के वो हमें दीजिएगा तस्दीक के साथ में तो जब ऑडिट जब शुरू कर जाते तो सबसे पहला मरहला जो ऑडिटर को ये करना चाहिए कि कैश बुक है और उसको सामने रखें और पिछली जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है हुकूमत के जानब से रजिस्ट्रार के जानब से तो उस ऑडिट रिपोर्ट को सामने रखें उसमें देखें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है तो आया उसमें जो लिखा है कैचिन इन एंड हज़ार रुपये है तो आया इसमें भी हज़ार रुपये है या इसमें वहाँ पे हम्म, दो सौ यहाँ लिख दिया वहाँ हज़ार है ये है गलती को आपने ये देखना है कि इस्तेमाल ऐसा हो सकता है कैश एट बैंक आप देखें कि पिछले ऑडिट रिपोर्ट में कैश एट बैंक क्या दिखाया और इसमें क्या है यहाँ पे कैश एट बैंक में एक बात बताऊं कि इसमें कैश बुक में और बैंक के अकाउंट में थोड़ा फर्क हो जा होता है जैसा तीस जून को जो है सोसाइटी ने एक चेक जो है पंद्रह हजार रुपए का जारी कर दिया लेकिन वो तीस जून को जो है वो ऑनर नहीं हुआ बल्कि पहली जुलाई को हुआ तो इसलिए हमारे पास तो यहाँ पे पंद्रह हजार रुपये निकल गए लेकिन वहाँ जमा नहीं हुए तो रिकन्सलेशन के जरिए वो देख लिया जाता है कि हुआ था हाँ था सही है यह है इस इब्तदाई तरीका अब उसके बाद में <clears throat> अब काम यह है कि ये देखें कि कैश बुक में चूंकि चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो तो तफसीलन हर एक चीज पे वजह एक एक चीज देख करके वो रिपोर्ट बना लेते हैं वो आपके आपके पास ये है कि देखना कि पावर एक सेक्रेटरी या कमेटी के क्या पावर है कितने रकम की इजाजत है उसमें अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी साहब हमने तो पाँच लाख रुपए जो है वो हमने दे दिए जमीन के सिलसिले में तो अब यह देखना है कि जमीन के सिलसिले में दिया है तो उसको देने का इख्तियार है एक बात दूसरा ये कि आगे जो पैसे अदा किया है उसकी रसीद कितने अदा करने थे और कितने अदा अब किया है इसका मुजना करना आपको जरूर जो है और वो आप करेंगे ले जैसे ऐसे मुख्तल हेड जो है आपको देखना पड़ेगा अब आ जाए इसके बाद में आप लेजर को सामने रखेंगे एक एक हेड को जो है आप देखते जाएंगे कि साहब किस हेड में इन्होंने पैसा खर्च किया और किस तरह किया इनको तमाम चीज़ें तो अब मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ कि इसमें किस तरह से ऑडिटर को चेक करना चाहिए अब आप देखें कि सबसे पहले वो आपको जो रिसीव पे पेमेंट है जो पैसा वसूल हुआ और जो पैसा पेमेंट के मैंने अदायगी एक्सपेंडिचर नहीं अदा किया है एक्सपेंडिचर की बात तो बाद में आएगी अब आमतौर पर यह देखा हमने कि जो है लोग सिर्फ पेमेंट साइड को देख लेते हैं ऑडिटर और रिसीव साइड को कि नहीं जैसा आप रिसीव साइड के साइड से जो तो पैसा आता ही है वो तो सोसाइटी में आया इसमें तो कोई गबन की बात नहीं है तो ऐसा नहीं है वो भी देखना है कि आया ये पैसा आया है तो कहाँ से आया किसने दिया क्यों दिया और किस मत में दिया है उसको उसे आपको देखना है अब मैं आपको एक मुख्तसर एक सिंपल के तौर पर एक आपको कुछ हेड्स बताता हूँ रिसीव के पेमेंट के ताकि आपको वजाहत हो जाए मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी जो है सेक्रेट सिक्योरिटी चार्जेस के मद में जो है तीन लाख रुपए अदा करिए साल भर में अब सिक्योरिटी चार्ज में है कि जो गार्ड रखे जाते हैं उनकी तनख्वाहें होती हैं तो अब आपने देखना है कि तीन लाख रुपए दिए तो तीन लाख के हिसाब से कितने उनके पास गार्ड हैं उनके हर एक की तनख्वाह कितनी है ये आप उनको चेक करेंगे हाजिरी रजिस्टर जो है उसको देखेंगे कि यह वाकई में आ रहे हैं या नहीं आ रहे नहीं आ रहे तो भाई पांच आदमी एक नहीं आया तो भाई ये कहाँ गया और अमली तौर पर गवर्नमेंट का ऑडिटर का जो है काम अमली तौर पर ऑडिट करना यानी कि कागजात में देख लिया रजिस्टर में देख लिया कहा के जी हिसाब से नहीं बल्कि होना यह चाहिए कि आप उनसे वो रहे जी हमारे पास दस गार्ड बुलाओ भाई दस गार्डों को दिखाओ हमें तो हमें ले आए घुमा दो आठ आए तो नहीं आए तो कहाँ गए तो इसका उसमें एहतमाल ये होता है कि शायद दो गार्ड की तनख्वाह ज़्यादा जो है निकाली जा रही हैं ये है देखने का मकसद ये है सही है तो सही है नहीं है तो नहीं है लेकिन जो उसूली बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपने देख लिया कि भी तनख्वाहें भी इनकी सही हैं वो बोले कि यह गार्ड को उन्होंने वहाँ पे <clears throat> थाने में इनके नाम लिखवाए कि नहीं लिखवाए इसलिए कि ये गार्ड आते हैं बहुत सारे गार्ड जो है वो जो है उल्टा सीधा करके चले जाते हैं तो इसका जो है वहाँ पे रखना ज़रूरी है खुदा न खासा कोई वाक़ हो जाए तो आप उसको कैसे पकड़ें कहें कि ये तो कहीं के होते हैं ये मुकामी तो नहीं होते बाहर के होते हैं तो उनके ये भी आपको चेक करना है शनाख्ती कार्ड चेक करना तो पहली एक चीज में आपको इतनी चीजें आपने देखना है अब आ जाइए कि जी मुलाजमीन की तनख्वाह का मालूम है जी साहब आप दो लाख रुपए दिखा रहे हैं साल भर में हमने मुलाजमीन आपके पास कितने मुलाजिम है आप मुलाजिम के लिए आप रजिस्टर आप मंगाएंगे सैलरी रजिस्टर उसके अंदर देखेंगे कि ये मुलाजिम इनके हैं इनकी तनख्वाहें लिखी हुई हैं फिर उसके बाद देखेंगे इनको भर्ती किस बुनियाद पे कि किसने किया कमेटी ने किया क्या खाली सेक्रेटरी ने कर लिया वो आप उनको देखेंगे उनका अप्लीकेशन मंगाएंगे देखेंगे ये इसमें वाकई में है एक चीज जो कि तनख्वाहों का आपने देख लिया कि हाँ सही है वहाँ भी ये देखना है कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो पांच मुलाजिम हैं मालूम तीन है दो नहीं है तो वो बुलाओगे कहाँ तो कौन कौन मुलाजिम है अकाउंटेंट है क्लर्क है कोई भी है इंजीनियर हाँ, है तो ये पर्सनली देखना आपका ऑडिटर के लिए जरूरी अगर ये ये देखते हैं तो समझो कि साहब ये ऑडिट सही तरीके से हो रही है इसका मकसद ये है कि कोई ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सोसाइटी वाले जो है वो, वो काम ऐसा नहीं है ये सोचना नहीं है बल्कि ये देखना है कि हाँ साहब वाकई में ये अगर सही कर रहे नहीं कर रहे अगर नहीं है तो हमारे कोऑपरेटिव का जो ऑडिटर है जो इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों में फर्क है हमारा ऑडिटर का यह इंतजार बाहमी के थ्रू करते हैं अगर उनसे कोई नादानी सा गलती हो जाती तो गलती को सही कराना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है उनको मौका देना चाहिए सही करने का वाकई में अगर बिल्कुल कोई गड़बड़ हो ही गई है तब तो आपने उसके वो गलती को नोट करना है और अपनी रिपोर्ट में लिखना है तो ये चीज आपको मद्देनजर रखना है आजकल तो पता ही नहीं चलता कैसा वो गया और मालूम दो चार और पाँच रोज में आ गए रिपोर्ट भी बन गई और दे दिए तो क्या किया क्या नहीं किया इसका किसी कुछ पता नहीं लेकिन ये मैं तो उसूली बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस उसूल के तहत काम करना है और रिसीव पेमेंट तो सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको ये <clears throat> दिखा रहा हूँ कि इस तरह का रिसीव पेमेंट बनाया जाता है तो <clears throat> आज तो हम जब भी दो ही हेड पे बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हेड होते हैं हर हेड के अलग अलग मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि जो इस वक्त मौजूदा जो अफसरान हैं ऑडिटर्स हैं उनके रहनुमाई के लिए मैं ये बता रहा हूँ और ऑडिट जो सोसाइटीज वाले हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑडिट होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए किन किन बातों का एहतियात करना चाहिए तो वो अपने गलतियों को दुरुस्त कर लें खुदा नखास्तर कोई नहीं है बहुत बड़ी सोसाइटी से वो बहुत अच्छा काम करते हैं जो ऑडिटर रहता है हर चीज़ करते हैं हर चीज़ का जवाब देते हैं इसका मतलब ये कि ये सही काम कर रहे हैं अल्लाह को हाजिर और नजार काम करें देखिए यहाँ पे यह बात की जाती है कि जी जो मैनेजमेंट है कमेटी है या सब वो पैसे नहीं लेते लिहाजा वो फ्री अवकाश करते हैं तो वो एहसान जताने की जरूरत नहीं ज़माना अस्सी साल पहले सब ऐसी खुलूस नीयत के साथ काम करते थे अब ज़माना बदल गया अब जो है कि महंगाई भी हो गई है तनख्वाहें भी वो नौकरी भी करे यहाँ भी करे तो मुश्किल है तो उसके लिए इजाज़त भी है कि अगर सोसाइटी में काम कर रहे हैं अगर वक्त दे रहे हैं जितना वक्त दे रहे हैं उसके पैसे आप सोसाइटी से ले ले सकते हैं यह नहीं कि जैसा वो पर बात तो यह है कि बहुत काम तो कर रहे हैं लेकिन बस दिल्ली के साथ यार पर यहाँ काम भी कर रहे हैं हमें कुछ मिलता भी नहीं है जेब से खर्च करते हैं बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है आप इसको उनको देना चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं हाँ जो मेहनत नहीं कर रहा है आप उसको नहीं दें जो मेहनत कर रहा है तो, तो उनको आप पैसा दें कमेटी के इजलास में लोग आते हैं दूर जहाँ पता नहीं कहाँ रहते होंगे तो उनको इजलास के आने का आने जाने का खर्चा देना चाहिए अब तो मैं अभी यहाँ तक हम बात कर रहे हैं इसका इंशाल्लाह बाद में इसके तफसील एक एक मैं आपको बात बताता जाऊँगा असलकम वरहमल वर्का